नमस्कार सबैजनालाई यो चाहिँ मेरो बाइक हो यो चाहिँ मेरो घर हो मेरो फोटो स्टुडियो पनि छ है फोटो भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि काम परेमा तपाईँहरूले मलाई सम्झन सक्नुहुन्छ विवाहको भिडियोहरू व्रतबन्धन कुनै पनि कार्यक्रमको भिडियोहरू अथवा चाहिँ अब एडभर्टाइजिङको लागि प्लटहरू जग्गाहरूको ड्रोन सुट गरेर देखाउनु पऱ्यो भने त्यो सबै भिडियोहरू मैले गर्नेछु त्यसको लागि म सम्पर्क नम्बर यो चाहिँ हो म चाहिँ अहिले नयाँ बजारतिर जाँदैछु एउटा डट बाइक रहेछ लन्च भएर रहेछ सियाक्सको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई सिआरएफ टु फिफ्टी आर एकदम मनपर्ने त्यसको ठ्याक्कै कपी रहेछ अनि त्यो बाइक चाहिँ मैले लिने विचार गरेको छु जनवरीतिर त्यो बाइकको सोरुममा जाँदैछु अहिले बाइक छ र एकचोटि हेर्नु मन लागेर सोरुम आइपुगेँ म अहिले सिएक्स सोरुममा बाइक एउटा रहेछ वान पिस यो पनि सोल्ड भइसक्यो बाइक रहेछ मैले चाहिँ डटमा लिन्छु यो मोटर टायर रहेछ अब जनवरीमा चाहिँ एफआई सिस्टम फ्युल इन्जेक्सन भएको आउँछ अरे त्यो बाइक चाहिँ म सायद लिन्छु होला बाइकको लुक्स चाहिँ यही नै हो जस लुक्स चाहिँ बबाल छ म चाहिँ अहिले लुम्लेतिर जाँदैछु लुम्ले जानको लागि लुम्ले बाटो चाहिँ भित्र छिरेर लगभग एक किलोमिटर दुई किलोमिटर जति होला दुई किलोमिटर अफ रोड गएर जानुपर्छ अफ रोड बाटो हिँड्दैछु म र अफ रोडको बाटो यस्तै हो यी घच्याक घुचुक मोबाइल राखेको पनि खसिहाल्यो फुटी पनि हालेछ यस्तै हो गाह्रो छ नि भ्लगरलाई पनि गाह्रो छ अब मोबाइल नयाँ किन्नुपर्ने भइहाल्यो घान्द्रुक देखिन्छ यहाँबाट हिमाल देखिन्छ जोस् यहाँबाट घान्द्रुक जानलाई त्यति टाढा छैन Gur gur gur gur gur gur gur. Hush. Lakay.